historian lehen aldiz, belaunaldi gazteagoek ez ditugu gure gurasoek baino baldintza ekonomiko hobeak izango. Pentsioa, kongizate estatua, etorkizuna, nola biziko gara nagusten garenean? Boomer, Millennial, Centennial, X, edo Z belaunaldia, berdin dio zein tributako kide garen, etorkizunean elkarrekin aritu beharko dugu arazo komuna konpondualizateko. Etorkizunean belaunaldien arteko harremanak nagusituko dira tribu gazteagoek nahiago dugu egiten duen politika. Hitz egiten duen politika baino. Hitzak baino nahiago ditugu ekintzak. Iritzi emaileak zergarriak dira. Edo politika milenialekin konektatzen du, edo milenialak indarri sartuko dira politika. Konfiantza handigoa dugu gizabanakoengan erakundengan baina pertsona eta bere balioak gehiago xorla zaizkigu ordezkatzen ditu bisa dinaikkan gitu takwa bebas jalan. Pengelolaan